Y ahorita acabamos de salir de la sesión de Soma, estuvo bastante, bastante interesante. Es curioso ver cómo un juego que me llama tanto la atención estuvo hecho y cómo es, ellos tuvieron tantos problemas para poderlo terminar. siempre es muy interesante poder ver toda, esa parte del proceso. my sunshine. Ooh, you will always be with me. Bien. Ese día, eh, para darles un poquito de contexto, estábamos preparando la fiesta que fue el debut de mi amigo Rey, que es Murder Palace, y entonces eso es lo que van a ver aquí a continuación. Nada más sentí que necesitaba pues contextualizarlos un poco porque no sale como de la nada y ¡pum! fiesta. I'm Hola, bebé. Hola, videobloggers. Hola, bebé. Just like the sunshine. Estamos en el IGF ahorita va a empezar los primeros premios y luego siguen los Game Developer Choice Awards. Vamos a ver qué, sucede este año. Just like the Great Lakes pam, pam, pam. Ah, ese es el de Play. Uh -huh. Ah, me cago en usted, madre. Puta, madre. <laughs>